Существует много рецептов заливного, но это из разряда не банальных. Необычное сочетание вкуса и аромата дает крепкий костный бульон из говяжьих костей и копченая корейка. Блюдо не только вкусное, но и полезное для суставов. Делается довольно долго, но результат вас порадует. Это шикарная закуска вместе с хрустящим маринованным арбузом. Как делается? Смотрим. Thank you. thank you.